Siap! Kami siap! Kamu bisa! Kami bisa! Tudemes! Tudemes! Tudemes! Yes. Tunjukkan tarimu! Tunjukkan jati Tunjukkan jati dirimu!

the crossfire It's caught in the crossfire